mamela ke bantwana bam kudala sithetha ngezi books ne nee-shapes zethu ngoku ndicela sizisote ngokweekhalazi khawusothi ishape yakho ngokweekhala yakho ngokweekhala yayo uthi awugqiba undixelele uba zinja injani iphe enye uyisotileyo iphe enye nayo ezifanayo yithathe noba komnye umntu yithathe noba komnye umntu yithathe noba komnye umntu ezifanayo sisotile ne he usote ngokwantoni wena khawuthe khawutsho imaminathi kokwekhala injani eyakho ikhala imhlophe nanjani good girl wena usote njani zintoni ezo zikhalboti okay good aha usote ngokwekhala wena zintoni zakho zinjani iibhoksi ezincinci ezilinganayo ayikho engaka ikhona engaka thatha kaloku nakomnye umntu the ndingazithathi ezi le izawudibana nayinephi le izawudibana nale ngomnika asixelele ziyalingana ngeziphi ezincinci ziyalingana ezi box e eh, eziyalingana sure ziyalingana ezi eh? azilingani so kumele angasizisotile masisote ke ngoku ngokwe izangqa zodwa eziround neebox jonga khanisebenzeni nonke apha ndicela thatha iibhox zodwa iibhola zodwa ezirawundi zodwa iibhox zodwa iibhox zodwa ziphi iibhox zodwa ziphi um eh? ziphi phakamani nisebenze kaloku kutheni ningasebenzi nje um zezi ziphi ezinye ibhoksi okay nantsiya okay naba basebenzile apha naba bazisotile ngokweebhoksi uyababa basisota ngantoni ngokwezirawundi apha basota ngantoni ngeebox zineekona ezingaphi eziyi-four good jonga ke nayibona le box ndicela umntu kubekho umntu ozandibonisa le ibox iyafana iyafana neya ngendlela eyenziwe ngayo iyafana neyam eh iphe yakho iphe yakho ibhoksi azifani yithatha kaloku cela utheni kwenzeke ntoni kuyo zifana very good ngekona nantoni enye besithethe ngantoni iifeyisi zazo zingaphi ziyi-six good sure very good well done mamela ke mamela yintoni le injani suthi saround iround iround ukhona umntu onondikhangelela into erawundi apha eklasini very good ndiapile ungaw you good orange ntoni nevili hayi oo irayithi ivili irayithi ivili neorange neapile good neplum show